Jump down, jump down, and then say some fucking gay shit. هلا يا يما زوجتني ورجل البلياراته هلا له صدر بالديوان حويل وبرقب تقلاده هلا طويلة، نفسه مش عصمه وبس العاه والونه عشرة وياكم صارت وعشرة عجوز وجنة بعد بعد والله شايف ما اريده ويابس مثل الجريده خبز اليابس ما ياكله الا تردنا بحريده امك يا شايب إيه. من عشرة بنتك تايب إيه. مدات دلع لباها وقرع وماكو قصايب <laughs> <laughs> <laughs>